Oh, ada barongan. Oke, okay, saya bukan ya? Atau apa ya? Barongan, kuda kepang. Oh, dan tarian zapin. Budaya Jawa menyambut pesta bulan mengambang di Marjo. Oh, budaya Jawa, guys. Oke, okay, jadi di sini ada perayaan ya. Dan di sini untuk menyambut ya pesta bulan mengambang. Maksudnya bulan mengambang ini gimana guys? So, saya penasaran sekali dengan video ini. Langsung saja kita play videonya guys. Tapi seperti biasa jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan juga istilahnya share video ini ke sosial media teman-teman sekalian. Agar lebih rame lagi orang yang tahu tentang budaya Jawa ya di Malaysia ya. Oke, okay, langsung saja kita play videonya. Let's go. Assalamualaikum, berjumpa lagi Waalaikumsalam warahmatullahi ah, wabarakatuh. kali ini saya sangat bertuah dijemput oleh Tourism Johor uh, untuk menyaksikan pesta bulan mengambang okay. di Parit Bugis Muar. Ah, masyarakat Jawa kat sini setiap bulan dia sambut tapi ini edisi raya. Oh, nampak macam meriah. Okay. Mari kita tengok apa yang ada kat sini. Malam pesta bulan mengambang. Faham juga bulan mengambang maksudnya Malam pesta bulan mengambang disambut di Keraton Embah Anang ah, Ini adalah lokasi yang harus dilawati Uniknya Ui, selain dipanggil keraton, guys. inspirasi binaan Masjid Agong Demak ini juga mengabadikan seni bina tangga rumah tradisi Melaka. Manakala ukiran sisi tangga diwarnai dengan rona tradisi masyarakat Jawa. Dalam dia pula okay. terdapat pelbagai jenis barang oh. antik yang ada. Oh. oh, alat muzik pun ada, gong ada dan lain-lain lagi. Ini bukti istilahnya kalau orang Jawa itu banyak di Malaysia guys Contohnya macam katil ni nah, Berusia gini, lebih gini, daripada gini, 700 tahun Dengan cerita malam-malam oh, ada puteri oh, tidur kat situ Seramkan ini Seram aku Hari Apa kita nak tengok opening Opening show barongan Ah kena tengok lah. Barungan macam mana start. Tengok apa dah. Okay. Tarian barongan Macam merupakan sejenis tarian rakyat ya. berasal dari Ponorogo yang kemudian direka hmm. oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Masyarakat Malaysia. Oh, cerita dia kono konon seekor harimau telah melihat seekor burung merak yang sedang mengembangkan ekornya. Apabila terpandang harimau, merak pun melompat-lompat di atas kepala harimau dan kedua-duanya terus menari. Ah, bukan itu saja. Tarian ini terus diamalkan dan boleh dilihat di daerah Batu Pahat Johor dan Negeri Selangor. Macam-macam lah okay. alat musik digunakan untuk show ni ha, Ada gong, ada gendang, ada aklong Ni yang dia letak atas kepala tu Berat dia lebih pada 40 kilo Ooh, Kalau aku suruh angkat memang tak boleh ha, Tak dapat lah ha, berat tu Okay Okay, ini jalan gepang ya. udah kepang jaran kepang oke saya kira kalau dari face-face nya ini memang orang-orang Jawa bener guys dan yang tadi juga istilahnya yang reok itu juga dan memang ini bukti bahwasannya ya, di Malaysia itu banyak orang Jawa apalagi di Johor ya kan banyak istilahnya yang uh, eh, udah pintar sangat lah atau bukan pinta tapi emang dari dulunya dari kakek uyutnya itu pakai bahasa Jawa guys dan di sini tidak dihilangkan Ponorogonya ya ini merupakan bukti istilahnya mereka dari sana itu. keren banget sih Ponorogo Empire ah, Barongan Empire dan di depannya ada tulisan Ponorogo wow keren sih saya baru nonton ini guys kayak gini selanya di Johor loh ya Kalau konser pakai bahasa Jawa pernah kita tonton juga kan Itu saya juga wah ada gitu apa itu Ayo dek, nek dek. Tuh kan, jadi memang bahasa Jawa di sana kental sekali guys. berat banget itu asli. Masya Allah meriah banget ini guys dan banyak orang-orang Melayu di situ untuk menikmati ya penampilan-penampilan seperti ini. Dan ini wow. Keren banget. Jadi sambutan pesta bulan mengambang ini saya sambil baca deskripsinya ya guys yang merupakan sambutan bulanan yang dianjurkan oleh Persatuan Jawa Parit Bugis Muar Bogoro persatuan ini oke okay. antara persembahan yang ditontonkan adalah seperti barongan kuda kepang tarian sapi dan juga nyanyian musik tradisional oke terlihat tepuk tepukan untuk kumpulan barongan ah, assalamualaikum Salam. Okey. Kalau kita tengok dekat sini ada pakai yang ber orang kata sangat unik eh. Busana. Busana, busana. Ni dah bu- nama siapa bang? Faiz. Okey. Talbang. Okay, ini jawabnya. Kita masyarakat, sini masyarakat Jawa lah. Masyarakat Jawa. Uh, komuniti Jawa. Okey. Kalau yang saya pakai ni adalah belangkon lah. Belangkon. Belangkon. Ah, belangkon. belangkon <laughs> ah, areko. so pakaian uh, pemakaian ni memang uh, sinonim dengan uh, orang Jawa lah orang di kawasan sini. Ah, kita macam pergi masjid orang pakai songkok kan. Aha. Kita pakai tanjak kan. Ni kita pakai belangkon. Belangkon. Dia menutup kepala lah. Okey, baik. Yang ni pula nama siapa abang? Saya Osman. Osman ni yeah. busana dari? Busana daripada Perseratan Selat Sending. Oh, Selat Sending kan? Ya, Selat Sending. Saya daripada perguruan Selat Sending. Tok guru lah ni? Bukan. Oh. <laughs> Saya hanya murid sahaja. Hai, eh, jangan. Ada lagi bapak guru. Ada lagi bapak, bapak guru ada. Ya, ya, ya. Tapi tengok misi tu takut. <laughs> Berapa lama belum cari? Dah, dah lama dah. Lama dah. Daripada hitam sampai putih. <laughs> lama betul lama. Ah ya ya. Okey, nama siapa bang? Ah Ari. Ari. Ah. ah. kalau kita tengok ni pakaian, uh, macam pengantin. Aduh. Ah ni busana untuk Kami daripada Persatuan Seni Silat Seni Malaysia lah. Seni Silat ah, Malaysia. Seni Malaysia mana kami bertempat di Sungai Terap. Pelanggan kami, kami berdua ni ada daripada sana lah sanalah. Oh. Sila sila Dah nampak eh. Ah. Kalau ah, yang ni lagi lain. Ah. Salah. Kau nama siapa? Ah, Panji, Panji. Panji. Panji Semarang. Ha, ah, Oi. Kalau kita tengok baju ah, yang ni memang lain sikitlah. Ah, dah ada belangkong, lepas tu dia baju. Boleh cerita sikit tak? Busana ni? Ini busana Jawa. Jawa. Ni Sorjan. Aha. Ah uh, ini samping dia. Sam- oh, ni samping dia. Samping dia. Sikit ya, je. Okay, okay, lepas. Tak banyak sangat. Kalau pendekar pakai macam ni ah. Oh, pendekar tak ya. pendekar tengok keris sebelah harimau sebelah. Ya. Ah. Kalau di bawah ni uh, Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Yeah. Harimau. Harimau Jawa Barat. Macam, uh, macam. Oh. kalau belangkon ni. Aha. Uh, ni Panji Semerang. Oh, Panji Semarang. Uh, kalau belangkon pendek uh, dipanggil kincir. Macam ni kan? Ah uh, ni pendek. Kincir. Tadi saya tanya pasal keris. Yeah. Keris orang Jawa dia tak simpan di depan. Dia yeah, di? Ya, dia di belakang. Di belakang. Kita tengok sikit. Ah, itu dia. Bukan Tamisari eh? Bukan Tamisari. Bukan. Ah. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Okey. Terima kasih banyak. Menyenangkan sekali selalu mengenal budaya seperti ini. Malah dia ya. ada buat show ke? Malaysia loh ya ini. Datang jemputan saja. Tengok saja. Ya, ya. Ah, Baik baik terima kasih saya nak pergi. Bulan kita akan buat persilatan pula. Next next time. Kita setiap bulan akan buat uh, festival ni. Okey. Uh, boleh cerita sikit pasal festival ni? Okey, ini adalah festival uh, nak ikutkan bulan purnama ni. Bulan mengambang ni memang setiap bulan akan berlaku. So, sepanjang bulan-bulan yang kita meraihkan ni sebagai orang Jawa ni, rumpun Jawa ni, kita biasa makan nasi ambeng buat doa kesyukuran ah, okay. dan meraihkan kesenian-kesenian yang ada di kawasan sini lah kita mendapat kembali budaya warisan warisan lah. eh bagus ha, masyarakat Jawa kita tengok setiap bulan ada perstawatan festival ah. kan hmm. oh. cuma bulan ni kita buat kelainan sikit sebab ada fitri ah. sekali jalan sekali jalan, Sekali jalan. alhamdulillah so kita boleh saksikan kesenian yang memang daripada sini memang rumpun sini banyak daripada nama je Parit Bugis hmm tapi ramai orang, orang Jawa ke sini. Majoriti dia 99% orang Jawa. Orang Jawa. <laughs> Ah. Orang Jawa kabeh nang kene. Orang Jawa kan. Okey terima kasih banyak. Mak, nanti kita sama-sama lah tengok apa yang ada malam ni ya. Okey. Jom saya nak cari masalah lagi apa yang ada kat sini. <laughs> Keren sih. Ponorogo, wah keris-keris guys. Saya selaku Adun Sungai Balang pertamanya mengucapkan ribuan terima kasih dan rasa teruja ya di mana tempat saya ini sebenarnya amat kaya dengan budaya dan juga segala macam bentuk yang perlu saya ketengahkan. Apa tu pandi panas? Aku ada sungai apa air panas ya. Aku duit sawah yang sangat menarik Tuan-tuan dan puan yang duduk di luar sini eh, Kalau pergi ke Sungai Balang Datanglah sebelum maghrib Ataupun dalam pukul 6 Pergi ke sawah Orang luar biasa datang tu Kalau tak mancing Dia ambil gambar Dia post kat Facebook ya. Dan banyak lagi kesemuaan yang ada di dalam Sungai Balang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam mana ramen. Nampak pakai baju Melayu segak dengan apa ni songkok. Untuk malam ni buat persembahan apa ni? Zapin. Zapin. Oh, Zapin. Oh. Jadi di sini dah. perpaduan ya. Memang lah. ah, dia sini awak masih tapin, buat tapin. hmm. Ah, juga lah, tapi juga lah satu sapi ni berapa orang yang terlibat? Kadang empat, kadang lima, kadang ramai. Jadi untuk ni laki je ke macam mana? Laki ada, perempuan laki ada. ada. Perempuan pun ada lah. Ha. Oh, itulah, saya tengok awak macam tak nak cakap sangat, saya cari perempuan lah. ha? Perempuan ada. Oh, ada. Oh, salah tempat. <laughs> oh, dia ramai-ramai pegang sapi ni buat apa ni? Sapi. Sini, sini. betul. Tapi malu, malu. Dia sekali masuk lelaki ke atau perempuan-perempuan lelaki? Ah, dia apa? Dia, dia campur. Dia, dia campur. campur tapi itu ah, pasangan perempuan-perempuan. Oh. Okey, ini dia antara penggiat-penggiat seni Zabin Negeri Johor. Aku perempuan lagi. sudah, kita berpuasa di bulan Zabin. jadi nuansa Jawa ada nuansa di sini itu apa namanya tadi guys Bugis ya kan ah awam juga sebab uh, Jawa Parit Bugis semua Jogo jadi campuran semuanya ada di sini guys keren banget sih ini sampai banget istilahnya suasana kayak gini guys nuansa Jawa ada ya kan Bugis ada gitu Melayu juga ada Rehat Zapin dengan Negeri Johor tak dapat dipisahkan. Ha, berfungsi sebagai hiburan sama ada pada upacara-upacara sekolah mahupun pada sambutan hari-hari kebesaran. Namun dari segi kelembutan dan kehalusan tradisi tarian itu sendiri, Zapin Melayu Johor walaupun lahir daripada adaptasi yang dilakukan ke atas Zapin Arab, secara selektif namun tidak dapat disangkakan lagi. Tarian Zapin ini memperlihatkan lebih kehalusan dan keayuan geraknya dari tarian Zapin Arab. Amboi, ah. lembut betul. Tak ada tengok makcik belakang tu lah. Gatal betul dia. saya jadi terikut istilahnya suasana kayak gini guys waduh nah bunyinya ini suaranya ini enak banget guys aduh menyenangkan istilahnya masih ada kayak gini untuk istilahnya menyemangati anak muda gitu loh guys supaya tidak lupa kepada tradisi dan budaya gitu keren nak cerita sikit. Ah, bukan lagu zapin je dia orang berzapin. Lagu macam-macam, lagu rock dia orang zapin, lagu raya dia orang zapin. Ah, nampak. Macam-macam lagu pun kita boleh berzapin. Seronoklah ah. orang kata malam pesta bulan mengambang ni. Pendek cerita, semua berhibur bersama-sama. Keren. Persembahan penutup kami disajikan oh. oleh ini dia persembahan api ya ah, anak-anak muda kampung ni main api dah hai dia tiup tiup api tu nasib baik saya sempat elak kalau tak tak kehitam muka aku kena api tu duduk kat sini satu malam memang puas hati Uh, memang rancak. Ada zapin, ada barongan, ada tari menari, ada nyanyian. Ah, cukup meriah malam pesta bulan mengambang di Kampung Parit Bugis, Mua Johor. Siapa yang nak rasa kemeriahan tu, boleh datang bulan depan. Saya Fendi, kita jumpa lagi. Bye-bye terima kasih kepada Oke okay, guys, dah selesai videonya. So itulah tadi setelahnya ya barongan kuda kepang dan tarian zapin ya budaya Jawa menyambut pesta bulan mengambang di Muar Johor ya. Dan ah keren banget sih. Istilahnya suasana, suasana dalam jiwa dalam hati kita ya kan ketika melihat istilahnya reog ponorogo itu kita ke Jawa banget. Nah setelah itu melihat istilahnya penampilan daripada Zapin ya kan Terus tarian kuda kepang juga ya identik lah istilahnya dengan Indonesia juga seperti itu keren sih dan mereka tetap istilahnya karena banyak orang Jawa di Johor ini ya kan maka mereka tetap uh, melestarikan tradisi yang ada di Jawa seperti itu dan membuat kita macam wow ini persatuan semua guys semua ada di situ dan ini menandakan bahwasanya kita semua itu bersaudara kita semua itu dari Jawa ya kan ada juga di Malaysia macam tu, so tak jauh lah ha, jadi jangan sampai istilahnya kita ya diadu domba sehingga kita itu berseteru ya kan bertengkar dan lain sebagainya So semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjalin silaturahim, silaturahmi dan juga istilahnya menjalin persaudaraan antara kita ya. Karena dengan menjalin persaudaraan Islam akan kuat seperti itu. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan ya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request di Instagram dan juga di kolom komentar dan ya mohon maaf dari kemarin saya juga tidak bisa membalas ya dengan cepat karena kemarin tuh pulang ke kampung jadi saya memang kayak ingin menikmati lah ya menikmati seluruh istilahnya waktu saya ketika ada di kampung itu jadi kayak ah nggak usah lah nggak usah dulu nggak usah dulu jadi hampir satu minggu saya nggak buat video nah jadi yang diupload itu adalah video stok yang udah ada gitu kan yang sebelumnya saya rekaman persiapan untuk istilahnya pulang kampung itu dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendoakan saya dan juga semoga teman-teman semua diberikan keberkahan dan semoga teman-teman semua juga diberikan kesehatan dan juga kenikmatan serta keberkahan berkah umur berkah rizki dan lain sebagainya semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran di setiap usahanya. Saya pemin undur diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.